bilang dulu. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Siap. <laughs> NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI. NKRI harga mati. Eh, agak. N N NKRI. Baca. นู่เล็กผมนู่เล็กออกกัะมุกนี่สินิบฮอนก็ไปปีนละไม่ตอกกรมุกนี่โอ้ยะไปกันกระอย่า Langkah tegap maju. Jalan. Sah. Sah. Henti. Gerak kanan, kanan dulu, kanan. Baru kirinya tutup. Nah, kanan tutup. Dan tutup ke sini. Ha ha ha Lancar Ya. Pada istri buat, buat, buat, buat. Ah, bukan tempat saya itu peterang. Peterang. Bukan isu di Ini di para inspektur. Inspektur. Upacara. Upacara. Hormat. Ya. Iya. iya. tahan, tahan, tahan. Ulang, ulang, ulang kepada kepada inspektora upacara hormat ya. gerak iya. tiga tiga ya, iya. gerak ya balik kan tap tap tap nanti ikutin saya nanti yang lain jangan ya, ya. maju jalan Bupati Timur Tengah Utara bersama rombongan Hormat, gerak. Gerak, gerak. Buang ayun ini. Hmm. Sudah, ganti lagi. Jangan pergi. Jangan, kau lipat balik tangan. hei hmm. Hoi, lihat. Ayun belakang. Hmm. Jangan dobel itu kaki. Oi, hmm? ya? hmm? hmm. iya, kau उसा उसा Maju बाबू kiri, ah. ke kiri, ke kiri maju kaki kanan maju maju kiri maju kiri lagi kiri maju kanan lagi maju kaki kanan sabar bagaimana ini begini jago sabar, maju ke kiri. tangkal maju. Uh. Maju ke kanan. Sudah ada hari ini. Bagian kaki kiri dilangkahkan ke depan. Kiri di depan, ya. Ini ke belakang. Tidak, ini ke belakang, sini, ini ke depan. Ini tidak usah disembunyikan. Nah, nah, maju lagi. Langkah pegang maju jalan up nih ikuti saya nah maju lagi lain nah, lanjut langkah tegap maju jalan tap ini di belakang kalau ini maju tangan kanan maju mulai langkah tegap ini lurus langkah tekap maju jalan tap ya tangan ini di sini teman balik kanan kebelan kanan salah salah